هزین از این فا دوباره سولی شد و از سول شروع به خوندن میکنی سولا سی سی سی سی سی دو سی دو سی لا لا فا سولا لا لا لا لا si, la, si, la, sol, sol. Sol, la, si, si, si, si, si, do, si, do, si, la, la, la, si, do, do, do, do, do, re, do, re, do, si, si, do, si, la, la, si, la, sol, sol.